Βλέπετε πως είναι. Για να δοκιμάσω μόνο του. Νοστιμότατο, πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Με κρεμμυδάκι. Για να δω. Τέλειο παιδιά να το κάνετε. Γεια σας! Μμμ, να μελώσει το κρεμμύδι. Μμμ, πάρα πολύ ωραία. Γεια σας φίλες μου, σήμερα θα σας φτιάξω κοκοράκι κοκκινιστό στο φούρνο ε, έχω βάλει το πιθαράκι μέσα σε μία άλμη με όποια μυρωδικά θέλετε εσείς. Ε, εδώ και μία ωρίτσα. Έχω βάλει ε, μισό λεμόνι, το έχω κόψει στη μέση, δύο μικρά κρεμμυδάκια, κανέλα, τρία φύλλα δάφνη, ντομάτα, δύο κομματάκια μήλο, μήλο, κόλιανδρο, μαιτανό, τίποτα άλλο. Αυτά και μία κουταλιά μεγάλη της σούπας αλάτι. Και πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια. Ερχόμαστε εδώ για τα υλικά της συνταγής. Θα χρειαστούμε 6 με 7 κρεμμυδάκια, μισή κούπα ελιόλαδο, 6 ε, με 7 σκελίδες σκόρδο, 500 γραμμάρια χυμό ντομάτας, αλάτι πιπέρι, 100 ml μαύρο δάφνη. Τα μπαχαρικά μου είναι ε, μία μεγάλη κουταλιά της σούπας 7 μπαχαρικά, μία μεγάλη κουταλιά κανέλα, ρίγανη επίσης και πάπρικα, γλυκά πάπρικα. Θέλουμε μία μεγάλη κουταλιά ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Ρίχνουμε το χυμό ντομάτας το ελαιόλαδο, τη μαύρο δάφνη, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά μας, αλάτι, στέλνει το αλατάκι του και μαύρο πιπέρι το μαγικό εργαλείο για σκορδό νομίζω τόσο αρκεί ερχόμαστε εδώ και κόβουμε τα κρεμμυδάκια μας σε τέταρτα και τα βάζουμε μέσα έχω κόψει εγώ μερικά λοιπόν αυτά λίγο θα ανακατέψουμε λιγάκι τα κρεμμύδια με τη σάλτσα μας έτσι και πάω να φέρω το κρεατάκι μου. Λοιπόν, έβγαλα το κοκοράκι μου από την άλμη. Λοιπόν, τι θα κάνω με αυτή, θα βράσω το νερό μαζί με όλα τα μεροδικά μέσα. Θα το σωρώσω και μετά θα προσθέτω νερό και θα βράσω τα μακαρόνια μου μέσα. Θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, και τώρα βάζω το κοκοράκι μου μέσα πρέπει να μπει η σάλσα μέσα, γι' αυτό δουλεύω το κάθε κομμάτι μόνο του. Τώρα θα το σκεπάσω και θα μπει στο φούρνο στο πιο δυνατό ε, για μία ώρα και μετά θα το ανοίξω και θα το αφήσω για άλλο ένα μισάωρο. Πάμε. Τώρα έβαλα την άλμη να γίνει την άλμη Ωραία. Τώρα θα τη πάρω και θα τη ξαναβάλω στη κατσαρόλα και θα προσθέτω ένα λίτρο νερό βραστό. Ωραία, τώρα περιμένουμε να πάρει μια βράση και βάζουμε τα μακαρόνια μέσα και περιμένουμε μέχρι να γίνω. Δηλαδή, τι πιο απλό και πιο νόστιμο. Δηλαδή, έχω ξεχάσει εδώ ένα φτερό του κόκορα και αυτό θα δώσει όλη την νοστιμιά στα μακαρόνια μας. Βάλα και λίγο τυράκι, κεφαλοτήρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ με αυτό το φαγητό. Και καλή όρεξη, μην ξεχάσετε παρακαλώ να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, ε, share ε, και subscribe στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και πάντα. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Βλέπετε πως είναι. Για να δοκιμάσω μόνο του. Mm. Νοστιμότατο, πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Με κρεμμυδάκι. Για να δω. Τέλειο παιδιά να το κάνετε. Γεια σας! Μμμ, έχει μελώσει το κρεμμύδι. Μμμ, πάρα πολύ ωραία. Δείτε επίσης